会唔会来吗？佢哋唔系唔系一个毁灭一个痛苦咩？你哋我我都系用毁灭啊，顺手啲啊！依家都仲系枪三星噶，早前你换咗嘢，我共生咗你嘅喎。 你供身我做咩嘢？我睇下我有咩技能先。好嘢啊！嗰、那個咩呃呃呃咩鬼嘢？壓壓索個雲個拉嗰個。蘑蘑菇喎、啊，有咩用啊？有蘑菇。我落落命啲。仔啦，我一個凌風衝擊搞掂啦。對啊，沒有看到照片啊。好久好久沒有看到他。左邊哦，左邊哦。 睇我食糖果先。我整錯皮添。太咗我攞單啦！拉個 D K 啊！誒，拉我誒，睇拉唔拉到？我拉緊啲喎。呢個咩咩奶吧？ 那个大夫，大夫，牧师，大夫，阿木啊，打完了，转了，转了，杀掉啊，好啊，阿秋那个法师啊，我卡卡死个啊啊啊，这边控唔到啊，冇咯，冇咯，冇咯。 我哋再集中少少先。阿法法师有準備啊！要到我後邊啦，睇下睇下得唔得？啊，小強你到啊！ 慢慢推過去嗰條佬。好發現英雄。唔好發現我，唔好發現我。誒、欸，搞掂。後面有錢沒人拿，後邊有賊。阿木阿木。 晒咗啊！攞藍色球啊！啊！乜唔攞球啊你哋？咦，佢甩咗個波啫嘛！有咗無力俾你啊嘛！哦，甩㗎！係一樣，我哋退翻後啦，我哋三個球啦，一樣，我哋退後啦，三球啦，三球啦，退一下，退一下，集中啊！ 系我，系啊！我又喺后边兜个圈试下。你你哋喺前，系收咩？收咩？收咩？冇，砖人般嘅实力。集中哦，集中哦！我先插字。啊！拉那个樱桃，樱桃姐姐，那个苏轼。 <laughs> 好似有有保护吗？后面我保护啲，保护啲，保护啲。O K，我拉佢，我拉佢过嚟啊！攞子球，攞子球。旁边后面有有 D K，有 D K 大单别，二下面，在下面。拉球呀，应该拉一 崔勝騎越上晒去。嗱，準備攞球啊！我去自殺㗎，你唔使理我啦，你去準備綠色球啊，綠色球，綠色球。我去自殺啦！我去自殺啦！我上面有人喎，你咪先咪先，唔好自殺住啊！你後邊啦，後邊啦，後邊兩個死騎啊！後邊啦，後邊兩個 T K 啊！我吹我吹個 T K，落球唔得啦，再再。打煙幕，打煙幕。 冇计啦，你，佢摸鱼不子嘅冇错，我攞完波之后俾三四个打。跟住佢啊唔系，一样我哋要慢慢推上去噶，你唔好，咁我难单处咯。 拿四球喽，要杀，要快点杀一球，要快点杀一个。大风刮下面下面那个，下面那个第三百趴了。我在杀，我在杀。考罗考。 攞球攞橙色球，下面哪啊？下面这边有。海马罗红色。打木，打木色，打木色。木色跌两百七了。打木色。看老丹在这边。眼神你们去拿球啊！以。 我去我去我去，谁打谁打？我控你多。我拿拿紫色。拿。 Ona đây là sửa ta sửa Ê Ôi hậu面有我遠程邊度攞眼珠俾你啊你不如攞紫色解打得咁快嘅我哋兩個打死個死 下面他们拿球到单咯。结果我哋残好烦。哇，走啊走啊，我乜都唔知啊。 緊去噶，蓝色蓝色攞蓝色，等人去攞蓝色。哎呀，点解都系冇人去攞球噶？喂，紫色啊！唉，挂住打你哋远江，但方见到有球就差唔多攞啦。系啊，攞啊！我唔想我就我攞啊，我攞个 PK 噶啦。而家近战攞就少咗一个人打远攻唔怕，我哋近战上去斩人啫嘛。 你你點都唔去攞，我哋近戰冇用噶，變咗去攞卡。我知我知我知，得得得得得。法師打掉，法師法師法師，法師打掉。你遠攻石有球都不回，你先勁噶嘛。打呢人，呢人，老老少，打呢人，打呢人。古筝，古筝殺掉。 边个拍咩球啊？攞球啊？冇冇咩啊？乔丹发掉，发掉啦！咁打翻球咯。诶，沙袋有一多？五十哦，准备几下。他那个是紫拿。诶，羽毛绿。我去我去我发，睇真睇真打球喎，阴谋论要杀。开喊啦！ 开打牧打啊！打 DK 上面的那个 DK。一小时七，打那个 DK，DK，DK。到打复活考。 封去中間，打小，打小啊，打煙毛，打煙毛，封去中間，到蛇杀掉，安莫。

個咩模式？好快啲啊！你哋兩點我都贏噶啦，依家第三啊，兩兩都贏啊！衝過去咧，再開埋嗰啲頭髮咧，可以打死。 頭先係因為佢會借副將開佢嗰啲技能啊嘛，唔係嘅時候。其實唔係，我即係咁睇，因為我哋多多近，即係我哋有三個近戰咧，斷攻嗰啲可以專心去立球啦。哪朝啊？哪朝？有時你一球都可以，你數得好地地，你會唔會變咗假球？啊啊！ 即系晒唔到啊！好似有你。我攞啊！真系黐线，咁恶嘅。诶，会入房冇啊？真系入唔我。钱。入房。我十。系我走，我走唔到啦，可能。我咁睇嘅，我哋可能有时好多时候咧，我哋远攻冇攞到攞到球啊。呢个场反而远攻多啲留意球，唔使话刻意斩人先啊。系啊。 唔係，因為如果我啲近，如果我近戰咧，我食咗狂暴咧，我真係一個。係啊，我哋好蝕底啊，我哋。